Город? Город. А, Свердловская область, Сталицкий район, поселок Троицкий. А семья, дети есть? Да, второй раз женатый. Э, дети? Да, от первого брака сын, 14 лет уже ему, и второй брак, дочь уже 8 лет. Угу. Э, мобилизированы, да? Мобилизированы. Когда? 29 сентября. Э, зашли в Украину когда? 11 а, октября. В плен попали? 22 октября. А какой населенный пункт? А, Гор... Горбатевка. Это какая область? Донецкая область. Донецкая область, да? Заходили через Донецкую область, да? Да. Проходили через Донецк? Ну, у нас везде завозили ночью угу. и кинули нас в лесу. А какая должность у вас? Разведчик. Разведчик, да? Да. Эм... Сколько обещали? А, обещали, даже, даже не знал, даже сколько обещали, там что-то около сотки. 100 тысяч, да? Ну, где-то около сотки, что-то говорил, слышали даже. А до этого чем занимались по работе? Работал охрана предприятия. Чел, да? Да. Честно, охрана э, да. предприятия. Э, я понял. Что же она сказала, когда шли? Ну так, что, против была этого. И ревела, не хотела. Даже так. документы делали МРТ, как мне сказать, позвоночника плохо. МРТ, но не успели сделать. Перед поездкой, может, поездку получил, И? а не успели сделать. Ну, как эта комиссия должна быть? сэр. Никакой комиссии, ничего не было у нас. Так и отправили все. Даже вот на операцию я записался, и тоже говорит, сказали, что ждите время. Мне как нос надо делать и позвоночник. А какие проблемы? Ну, проблемы с позвоночником и нос плохо дышит. Угу. А в Чопе сколько зарабатывали? Ну, 125 тысяч. Рублей, да? Да. А что охраняли? А Сургутнефтегаз. А Сургутнефтегаз, да? ну, это большое предприятие. А, а где Сургутнефтегаз находится? Это в Сургуте. В Сургуте. Вы ездили ну, на заработки, с, да? Да, вахтовым методом работал. Вахтовым методом вы там да. работали. В поселке тяжело заработать такие деньги? Да, у нас очень тяжело заработать. У нас а... там копейки где-то, ну, тысяч пять, может, восемь, даже десять тысяч, если везде. Сейчас с этой, как сказать, коррупцией, с этой политикой везде все развалилось. Угу. Даже колхозы все развалились, все. Угу понимаю. А вот э, что вы до этого знали о Украине, когда ехали? Когда сюда Mm-hmm. Ну, то, что нам то, что говорили, что украинцев тут нету, чисто канадские. Чисто что? Нацики. Ну, Нацики, это, ну, нацисты. Ну, ну, это американцы, вот эти там все эти наемники. Угу. Вот про это, ну, как я слышал. Что угу. украинцев тут нету. А украинцы, вот, а кто такие а, украинцы? А, так нет, я даже вот приехал сюда, вот сколько вот вижу, я даже, даже ни одного этого нацика или американца ни разу не видел. Угу. Везде одни украинцы. Просто обман. Там одно говорят, тут совсем все другое. А у вас образование есть? Да, среднее специальное. А специальность какая? Кабельщик-монтажник. Монтажник, да? А сколько вы на Сургутнефтегаз работаете уже? Ну, я долго работаю. Лет 12-13. Лет 12, да, вахтовым методом? Ну, сначала так в Тюмени работал, город Тюмень там, а потом уже вахты перебрался. Угу. Месяц работаю, месяц как дома отдыхаю, но дома не отдыхаю, езжу на подработки, угу. чисто за наличку. Я понял. Опять а 5-8 тысяч, э, это за какую работу там платят в поселке? Вот у нас везде такая зарплата, что вот куда не устроиться, везде маленькая. Ну, самая большая зарплата, может, там 15 тысяч такая. Это где-то в госучреждении? Это город Талица. Нет, почему? Даже вот любой фабрики, там, на молзавод, там, если угу. какой-нибудь там мясокомбинат, везде копейки. 125 тысяч – это где-то полтора тысячи долларов, правда? Ну, я в долларах не разбираюсь. Угу. Месяц отрабатываешь, месяц дома. Угу. Ну, когда бывает не месяц, не 30 дней, бывает 45 дней. Угу. А жена чем занимается? Жена у меня врач. Угу. Ну, как не врач, но там это... Работает санаторий железнодорожный. Угу. Ну, я не разбираю, вроде как врач там он. А угу. А сколько у него зарплата? У меня зарплата там что-то тоже около 30 тысяч. Угу. А вот вы это все услышали с телевизора, да, что здесь э, нацисты и так далее, да? Да. Правильно я понимаю? Да, да, да, наемники. Наемники что... воюют, да, здесь? Да, да, да. И верили в это, реально? Да я не верил. Мне как-то все равно как-то было. Ну, как бы все равно, вот, ну, то, что вам говорят, да, а вот э, <laughs> ну, я просто немного не понимаю. Вот э, россияне, они, как бы, вот ваше мнение, они что, должны в любую страну лезть и разбираться, если в стране там даже проблемы есть какие-то внутренние? Они готовы везде лезть, я так понял, да? А россияне-то? Да. Ну, я не знаю. Честно, не могу даже ответить на этот вопрос. Вы говорите, что поселки низкая зарплата, да, там да. 5-8 тысяч. Это проблема для страны, правда? Да. Проблема, да? Ну, все равно вот нас даже mm. -hmm. все, вот, кто от местные, даже кто вот, все, ну, земляки мои, да, город Талица, не все разъезжаются по городам. Екатеринбург, большой город, там город Тюмень, Сургут. Это проблема. Но ну, а это проблема. То есть люди не могут себе найти работу. Почему? Ну, как бы правительство зарплаты. не думает. Зарплаты, зарплаты, да? да. Зарплаты низкие. Почему? Вот россияне не разбираются со своими внутренними проблемами, а отправляют, вот, например, таких, как вы сюда. то, что управляешь, что ли? Угу. Вот что, какие вам задания ставили, что вы должны были делать здесь? ну, мобилизовали. Ну и какие задания? Ну, у нас заданий не было, как сказать. Но ну, я даже командира-то не знал своего. У нас только вот, когда привезли, в лесу выбросили, и то с командиром взвода я там познакомился, он уже меня был. И распоряжение, как сказать, мы с 11 по 22, когда я в плен попал, чисто в лесу обживались. Рыли окопы и обживались больше ничем не занимались. То есть это я правильно, вы прям попали в ВСУ, просто пришли, и вас взяли и все, да? Нет, но мы решили вдоль железной дороги пройтись. Угу. Прошли через... Но ну, вы же разведка. Ну, прошли за железную дорогу, решили пройтись. Э, залетали эти квадрокоптеры, угу. ну, эти птички, или как их называют. Угу. Мы спрятались в лесу, но они еще больше начали их летать. Мы решили уже перебежать через железку. И тут попали в засаду. Там начался обстрел, гранаты, это все это... Ну, это нормально, это все-таки украинская территория, правда? Да. Ну, вы в разведку как бы ходили, исполняли, ну, то есть, э, ну, задания как вы должны были понимать. Вы, вы, <laughs> вы мне говорите, я пошел прош, пройтись. Но это же не ту туристическая поездка для вас Понятно. была. Вы разведка. Но... Ну. ну, какие задания ставились для вас? Ну, какие задания ставились? Пройтись вдоль железки, посмотреть. Для чего? это уже командир взвода нас знал. А как вообще вот <laughs> коммуникация происходит между командирами и простыми солдатами? Никто ничего не знает? Ну, а, вот, вот хорошо, вот как бы вы делали отч отчет? Мы прошлись вдоль железной дороги. Да. Увидели два дерева, один клен, другой дуб? Нет. Две сороки, один воробей? Ну, ну хорошо, ну, прошлись и что далее? Прошлись, перешли железную дорогу, ну, Нашли копы, там командир взвода там сухпайки вот эти фоткал, баночки фоткал. Пошли дальше. Вот потом залетали эти птички, ну, ой, квадрокоптеры. Дрон. Дроны. Потом еще один залетал. Мы спрятались в лесу. И потом уже что-то командир взвода у нас крикнул, побежали через железную дорогу. И там попали в засаду. На выборы ходит? Я не хожу, даже не голосую. Вообще? Совсем. Почему? За кого голосовать? Толку за них голосовать. А кто вам из политиков нравится? Никто не нравится даже. Никто, да? Жириновский нравился. Так-то больше всех. Но я не голосовал никогда. <laughs> Мне попадается какой-то клуб любителей Жириновского. Вы уже третий или четвертый, который назвали Жириновского. А чем нравится Жириновский? Так, ну, как-то он все равно же говорит там и юморист. Ну, ладно, ну, юморист. Но как бы... Ну, не знаю, больше что-то Жиринский нравился. Так, если нравится юмор, можно там ходить на Петросяна или кто там вот здесь. Comedy Club нормально иногда там делают. Я прикол. не смотрю, правда, эти программы. Нет? на Жириновского смотрит. Да, не то, смотрю, есть, то есть, э, сколько лет вы на выборы не ходите? Совсем не ходил. Вообще в жизни не, не ни были? Разу, ни разу. Ни разу не были? Хоть ты не сходил, за тебя все равно проголосовали, как говорят. А как так? А я даже не знаю. Ну, так говорят даже вот некоторые, что если ты не сходишь, даже вот даже тот не ходит, все равно за тебя уже проголосует. То есть, правильно? Потому что где все равно же ты там паспортные данные же даешь везде свои. Угу. Они паспортные данные все равно знают, даже вот эти сельсоветы, вот эти все эти администрации, они уже паспортные данные знают. Даже ты, если не пришел, за тебя уже галочку поставили. То есть я правильно понимаю, с ваших слов, значит, что Россия – это глубоко коррумпированная страна. Ну, я не знаю. Ну, выходит так, если… Выходит так. Глубоко коррумпированная не свободная страна. Потому что выборы ничего не решают, правильно? Да. Путина поддерживаете? Я никого не поддерживаю. Вообще никого? Никого. А как вообще жить можно в стране, вот вообще, ну, чувствуя, что ты ни на что не можешь повлиять? Вот, вы, ну, вам не тяжело там жить? Ну как не тяжело? Тяжело. Сам за себя вот работаешь и, как сказать... Мы не говорим о работе, мы говорим о каких-то более глубоких вещах, да? Вот что я часть общества, которая на что-то может влиять, да? Вот через выборы выбираем президента, да? Вот мы голосуем за того, кого хочем, да? Вот у нас свободная страна. Мы же почти в одногодке. Вы 78 78 год, я 81 да, у нас три года разницы, да, это почти одно и то же. Ну, у меня ощущение есть, что я для, в этой стране, ну, как бы что-то могу решить, да, как там, как журналист, как гражданин, да, я хожу на выборы, я голосую, что у, меня, что у нас демократическая страна. Да, у нас не все гладко, я согласен. Ну, как бы люди ощущают, что они могут что-то менять. Понимаете, это как бы тяжело жить всю жизнь в стране, где ты понимаешь, что ты никто. Нет у вас такого ощущения? Да как нет, есть. это непонятно просто, что творится сейчас. Ну хорошо, в войне кто виноват? Да это вот непонятная вот ситуация. Вроде как раньше все братья-братья были, а сейчас даже вот не разбери, как это Там в России одно говорят, тут приезжаешь совсем ну, другое. Ну, смотрите, ну вы же, ну, <laughs> как бы, вы не тупой человек, вы говорите, вот неразбериха, непонятно, кто виноват. 24 э, февраля началась война, да, для россиян это СВО. Кто вошел в Украину? Украина вошла в Россию или Россия вошла в Украину? Россия. Россия. Так чья вина? Кто напал? Россия. Россия. За что воюет Россия? Вы можете объяснить? Не знаю даже. Не знаете, да? 40 41 по 45 год Советский Союз за что воевал? За... С этими с фашистами-то? Да. За страну свою. За ну, страну. Гитлер же хотел захватить, да. как сказать, это всю Россию, да. но а это кто Сталин не дал. Да. Ну то есть было понимание цели войны, правильно? Да. Сейчас, я так понял, у россиян нету понимания цели войны. Это политика. Стоп! Давайте не будем вот это спрыгивать на это слово «политика». 41-45 год россияне понимали, за что воюют? Да. Это тоже была политика или нет? Нет. Это не была политика? Нет. В 1939 году был, был подписан пакт Молотова-Риббентропа о ненападении. И Гитлер все, все равно напал. Это была политика тоже? Ну как не политика? Ну Гитлер же захотел просто все захватить землю себе. А, то есть тогда не было политика, а сейчас это политика? Ну, я не знаю там историю. Хорошо объясните мне разницу э, тогда между войной 41-45 и разницу между войной 22 э, года большой. До 2014 даже она началась. Для вас это политика, а там это не было политика. Ты не разбираешься даже в этом. Хорошо. Ну, видите, у вас даже понимания нету, за что воюют. Там была светлая идея? Идея, это? Когда война-то была? Да. В 41 году? Да. Да, вроде как, да. А сейчас что есть? Ну, а, сейчас, ну, а сейчас непонятно. Что... Ну, русские захватывают территорию украинскую. <laughs> что здесь непонятно? Убивают, грабят, мародеры насилуют. Россияне, ну, то есть простой народ, вот вас мобилизовали, и вы этого не понимаете, что вы сейчас фашисты для украинцев. Вы захватываете, захватываете чужую страну. Этого понимания нету? Ну да. Нету? Нет. Ну, вот сейчас даже термин новый есть – расизм. Угу. Ну, хорошо, вот у вас сын есть, да, 14 лет? Да, сын. Он, он, еще, он еще не совершеннолетний. Вот пусть ему будет 20 лет, вот, ну, он вас спросит, вот теоретически вас там обменяет, да? И он вас спросит, папа, а что ты ездил делать в Украину? Или даже сейчас спросит. Ну, вы же должны, как отец, объяснить. Вы же не будете ему говорить, это политика, сынок. А может, ну, вот сын будет развит хорошо, да? Он через VPN будет заходить, э, что это был захват территории и так далее. Вот любознательный малыш будет. Но ну, вы тоже ему скажете, сынок, это все политика. Вот сын вам скажет, папа, ты же старался захватить чужую территорию. Так как ты не знаешь, ответить на это, ну, Пох... просто, да не, не, не, не, пофиг мне было, но... Ну, это, это ну, не, то, просто, Не, просто неправильно как-то все это. Нет, ну, у меня вопрос. Я вас заставляю думать, вот, вот честно, вот. У меня такое ощущение, что я заставляю россиян здесь думать. Да почему думать, нет? Думаю, ну Вам как? Ну, объясните. Думаю, ну, думаю как есть. Ну, ну, смотрите, вот когда ты спросишь любого украинца, вот, за что они воюют там? За свою страну. За свою страну? Да. Они ее защищают. Да. А вы, ну, то есть, а вы, вам даже стыдно признать, что вы захватываете чужие территории, да? Да. Вы, это стыдно признать? Почему нет? А вы не можете это признать. Ну, вы, вы говорите, я не знаю, что мы здесь делаем. Ну, можно сказать, у нас долбанное правительство, долбанный Путин, который меня, как простого россиянина, мобилизировал, чтобы я сюда шел. У нас нету яиц, как у народа. Да? Так и есть. Так и есть, да? У нас, как у народа, нету яиц. Сказать нет этому всему. И мы, как тупое быдло, идем в другую страну. Да. Так? Я логическую цепочку выгадал? Да, да. Все так? Все так. Все правильно. А украинцы красавцы, потому что у них есть яйца. Да почему? Украинцы защищают свою страну. Да, да. Ну, русские а как наши, бы... А наши идут как было сюда, ползут. Не, ползут. Не идут, а просто ползут. Да. Хотите что-то сказать, россияне? Что им сказать -то? Что нельзя так делать? Жить надо дружно. Но жить дружно уже не получится, вы это понимаете? Да. Много горя принесли? Много страданий. Я еще раз статистику навожу. Я сегодня утром ехал, там слушал по радио, вот ехал в машине. И статистика, что за, границей, за границу уехало около 7,8 миллионов украинцев через русских. За границу? Да. Они сбежали. 7,8 миллионов. Вот может, это на каналах нужно говорить? и показывали русской федеральной. Что сделали россияне с, э, с моей страной? Украинцев что-то хотите сказать? Да я даже не знаю, что ответить. Да не знаю, да элементарно. Извините. Да, извините. Ну, вот даже на это как бы не способен никто. Извините за нашу слабость, как народа, да? Да. Что мы не можем у себя разобраться, что мы не можем разобраться с Путиным и вот с этими всеми. Это точно. Да, вот это как бы, ну, как бы какая-то сознательность гражданская, да. Извините за мой народ, что он так слаб. Извините за то, что мы стали тупыми под воздействием пропаганды. Что мы не думаем, что мы как биомасса которое приносит вам страдания. Так и есть.